Esta perra la Esta perra descarada, esta perra fotogénica. Ella cuando empieza a grabar se queda más tranquila. la cosita que va. No la Hazle cariñito en la cabeza, Hazle cariñito ahí en la cabeza. La puerca se me murió, ella había parido. Y yo recogí los lechones. Pero aquí en la casa yo tengo una perra que estaba parida también y se me ocurrió la idea de ponerlo, de ponérselo a la perra para ver si lo, si lo aceptaba. Y se los puse el primer día y ya ella, con un poco de resabio, pero le dio y ya a partir de la semana por ahí ya ella venía solita y le daba eh, la teta a los poquitos